Somos Olaya e Mariña, da Cooperativa Numas, e queremos que apoiedes o Delas Fest porque é moi, moi importante o traballo de STH COP na visualización das mulleres artistas. De feito, é máis importante que nunca que se realice este festival.